Fala galera, beleza? Tudo balcão seis Hoje vou jogar FF pra pegar aqueles tokens bloco estilo amarelo. Então bora pro vídeo que nunca gravei FF no canal. Então bora! Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, Sua batalha, seu estilo. Ugh! hora do show Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. batalha, seu estilo. É hora do ch... Tá sentindo a energia? Chegou a hora. Solta o som. Sua batalha, seu estilo.

Ooh. Oh! triple kill. Quateri kill. Ugh! Oh! Oh! Agora o bicho vai pegar.